go with this. So we're taking the first one. Up. It's huge. favoritdelar. Det är faktiskt trollskog, gammal. Inte så gammal dock, men tätskog. Jag vet inte om de ska ha. Det brukar vara vildsvin här. konstanta gisslet. En ekorre. vi kan se honom. Ja, nej. ska inte jaga ekorre. ska inte jaga ekorrar. Oj, oj, oj. Det var bra. Det var ekorre, ja. Jag <laughs> vet du gillar ekorrar. Det där är kallt gumman. hade nog gett sig ut och simma också. Hon tycker nog det är lite kallt. Ja, är det kallt kommer Du blötte knappt ner dig. Ska vi kasta pinnen igen? Ska vi det? Ska vi kasta pinnen igen? Ska vi kasta pinnen igen? Amon. Ska vi kasta pinnen igen? Pinnen är här. Det tänker inte gå. Ja, säkert gå efter den. Det var ganska grunt. Ja, fast nu tveksam idag. Hon hoppas på att den ska flyta in. Är det en dum pinne? Är pinnen dum. En pinne är dum. Så duktig. Åh, vad kallt jag har. Det var kallt. Men du var duktig. Då var du jätteduktig gumman. Ja. Pusse ska bli lite blött också. What is it? Yeah. What is it? Ja, you want some treats? You want some treats? have to do something. Yeah, where you going? Oh, no coffee break today. Oh, no coffee break today. there's no coffee break today. don't like coffee. You like what I have together with the coffee. Yeah, exactly. I want to take another swim. No, we shouldn't. Not today. Two swims are enough. once more. Vamos. Nah. Nah. Nah. <laughs> she knows we never do this here. Wanted to try out a little before the car. ஒரு யோசனை ஏமா What is it? Yeah, it's a crap everything right now. Uh, Daddy don't want to throw stick into the pile. Llama, are you mature? Oye, macho. Yeah, you're so grown up. I'm four, you know.